usap ng rawan na usap. Right side. Bit. sa pasalit na lang. Puro ka lang Puro dito. Pati sa to Para wala ka lang. sa kapal kaya ka. Sige na tira ko. Ay mo. Malak pala. Parayo. Inolos kita na. Mga gatong. Kung